Hola señores, que estamos en Dragon Ball Z Kakarot, eh, nuevo capítulo Y como veis tenemos que ir al enemigo que hay aquí eh, En Isla Papaya y a ver qué pasa Creo que podemos ir directamente, es decir No hace falta seleccionarlo en el mundo De hecho está justo ahí Isla Papaya que aquí es donde eh, Donde aparecen los, los androides 今回の件自信がないわけじゃないがどうも嫌な予感が頭から離れん頼むからおめえはヤバくなっても無理すんなよおめえが死んだらもうゴンもなくなっちまうんだから Eh, bueno, da igual. Iba a coger cocos, pero bueno, ya que estamos aquí. 未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だ。トロン、トラン、c o m えー、no me acuerdo cómo se llama。es decir、sé cómo se escribe, pero no sé si es トラン、トロン。supongo que トラン。赤ん坊の名はトランクス。トランク。トランク。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが。 そして悟空たちが警戒する中突然町の方から火の手が Por haber puesto algo de cinemática, pero bueno. Ah, vale, ahora. 街中で爆発だ人造人間の仕業なのかダメだここからじゃわからないどういうことだまるでを感じなかったぞそうか 人造人間だからだだからなんだとどこだどこにいる木を感じないのであれば直接目で探すしかよしみんな散って探そう発見ご飯はさっきの爆発にはい Vale, pues vamos a ayudar a la persona. El ataque de los androides. Vamos, let's go. Fuente de conocimiento. Nuevo trofeo. Cojo esto. Sí, la verdad que sí. Le tendrás que haber pedido una foto o algo, pero bueno. Supongo que notaremos que son ellos. Porque él no lo sabe. Es verdad, nosotros sí que sabemos cómo es. Ah, mira, una medalla. La recojo por tenerla. Y vamos. A ver. Ahí tiene que estar. Al lado de los cocos. Vale, eh, está descontrolada esto un poco. Bueno, ahora. Vale. Eh, no sé por qué ir así corriendo, pero vale. Eh, aquí aquí arriba. En el edificio. Oh, eh, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Eh, ahora. Así que me voy rápido, ¿no? No, pero eso no es el principio. Da igual, voy a uno a ver qué pasa. Hola. Hola, Krillin, ¿qué pasa? そっちはどうだダメだ、悟空。怪しい奴は見なかった。そうか。見つけたら、すぐにみんなに知らせてくれ。Vale, supongo que hay que ir a todos para ver si alguno lo ha visto. A ver, Piccolo, ¿qué pasa? ¿Dónde, Piccolo? 見つからんな。気つけてくれよ、ピッコロ。Vale. はっはっ Eh, a ver... Yancha iba, ¿no? O Tenzin. Tenzin Khan también venía con nosotros, sí. Sí, supongo, porque están tronando, así que supongo que también está. Que no me he fijado. Me he fijado en, Chan, en Yancha, pero... Y Zongwan. Y Bulma. Vale, aquí hay algo. Tenzin Khan, ¿qué pasa? Tenzin こっちはまだ見つからないオラもだもっと他のとこも探さねえ大きな毛が乱れ減っていくこれは F やんちゃん joder ややちゃんクリリヤムちゃんまだ生きてる 仙蔵さっきのとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれわ分かった Eh, y le deja los anroles ahí que se lo lleve, ¿sabes? Kisamara が人造人間か。不思議だ。なぜ我々が人造人間だと分かっそれにここに現れることも分かさあな 力ずくで聞き出してみたらどうだそうしよう待てここじゃ犠牲がでかいおめらもいいな誰もいない場所へか好きな死に場所を選べなんでそんな名をお前たちもわかるぞピッコロそして天津飯だろうわけは後で聞こう行くぞ Let's go! Eh, va. Eh, vale, se, se había bugueado. Eh, vale, seguimos por aquí. Vale, hay que buscar un lugar para pelear contra ellos. Así que yo creo que el lugar va a ser... A ver, supongo que me lo dicen. Sí, Erial quizás Vale, donde antes. Vamos al mapa del mundo. Mapa del mundo y, le damos a Eri al Eh, sí, perfecto. Y peleamos allí contra los androides. Que creo que ese es el Doctor Guero, ¿no? El Doctor Guero que se había convertido en androide sin ser androide o algo así, ¿no? Es decir, él era una persona normal pero se convirtió en androide y luego el otro que se sí que es creación ella, creación suya. Aunque este otro la verdad que eh, no son nada, prácticamente. ¿sabes? Los que sí, bueno, venga son de 16 y Android de 17 Eva. Eh, Yamcha 大丈夫だよなああ奴ならそう簡単にくたばらんさ気を感じねえから強さもわかんねえ Vale, pues ya e いい加減にしろ孫悟空どこまで行く気だこの場所にしろ v a なぜオラたちのこと知ってんだ いいだろう教えてやろう孫悟空貴様をずっと偵察していたのだ天下一武道会の時も貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後いかにすれば孫悟空を倒らへの恨みかそうだ貴様のせいでレッドリボン軍世界征活の夢は消え去ってしまい ドクターゲロだけがのまるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だなバカを言うな私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だドクターゲロは死んでなるほどだがナメック星での戦いもそんな必要はないベジータたちとの戦いまでで一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな何 致命的だったなスーパーサイヤ人のことを知らなかったほうだが19号でもあそう A ver, vamos. Android de 19, ¿qué pasa? Para entonces son 17 y 17. Claro, 18, 17 y 16. Lo que vean después. Y luego ya hacen células. Pero no cuesta nada. Vale. Buenísimo. Nos va a costar menos dinero. Vale. Es demasiado sencillo. Vale, tierra papel, lo que las pierna Vale. ¿Qué es esto? Nunca había hecho esto. Mira, tantos golpes seguidos. Remate. Facilísimo. Una S. Son Goku なぜか勝負を焦っているすでに全力に近い飛ばし方だそれなのにあのざまは何だやあれです吸収したソン気候派の類は撃つなこいつら手から木を吸い取るぞうんバレ 木を吸い取るちょ冗談じゃねえぜおおいそんなやつ様子が変だぞ La verdad es que no tiene b 心臓病が発症したのかなんだってもう薬で治したんじゃなかったのか俺やご飯と一緒に修行していた時は まだ発症していなかったはずだくそまさかこんな最悪のタイミングで発症するとはく苦しどうしちまったんだ俺の体 Pues que no te la has tomado, Goku, no te has tomado la medicina. Goku. Que aquí la verdad En los capítulos de historia de la serie es como, Goku, estás tan que... Y sabiendo que tú tenías que tomar eso, ¿por qué no <laughs> lo tomas? Porque sé que ahora se tiene que quedar tumbado o algo así. uh Vegeta! Uh. vale Pues menos mal que esta Vegeta. 今は弱まってる戦い終わったのかなご飯クリリンさんヤムチャさんお二人ともどうしたんですか俺が人造人間にやられてクリリンに先図で助けてもらったんだ残りの先図も持ってきた早く悟空たちと合流しようあそこだ どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしいそそんな誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい Sí, que alguien se lo dé, porque i n 情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。 様の相手はこの俺だ20号どうか私にベジータを始末させてくださいまあよかろうその代わり残りの4人は私がいただくぞ <laughs> 貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。La verdad es que no parecen fuertes。そうかな貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。 計算だけでわかるもんじゃない俺たちサイヤ人はな知りたいもんだ人造人間でも恐怖に怯えるのかどうかベジータさんもスーパーサイヤ人に俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した してある時俺は自分の限界に気づいたその自分への怒りで突然目覚めたんだスーパーサイヤ人がな何に変化したところで所詮我々人造人間にはかなうものではないけな、目指して e das tú que sí. Me das tú que s Eh, ¿No peleamos? Pues vamos a pelear. Vamos. Supongo que era por si hacía falta comprar algo lo que sea. Eh, vita bebidas o lo que sea. La paga de energía consecutiva. Vale. Buena. Vale, cañón Garlic yo creo que es lo que me apunta. Bueno, ahora que me acuerdo tenemos la... La sacudida esa, o como se llama. Que eso era... Vale. Y el martillo. Vale, Vale. El martillo. Quita bastante. El martillo fue una técnica muy buena. Lo cogimos y fue muy buena cogerlo. Eh, vale, un cañón garlic. No, no sé por qué le he hecho eso. Bueno, buenísimo. Eh, ha recuperado vida. Ah, claro. Ah, claro, cuando hago eso... Para que no tengo que hacer ese poder. Vale, verdad, se me había olvidado. Se me había olvidado que él absorbe. Eh, lo he hecho mal. Lo tenía que haber dado. No sé si voy a poner contra ¿eh? Sí, porque tengo que quitarle vida. Pero... no me va a hacer falta nada. Solo... Vale, eh, un poco así. Una grande. Solo con una grande. Pues voy a esquivar también. Vamos casi igual, pero él va bastante peor. Eh, bueno, iba, mejor dicho. Sí, no tiene seguro. Eh, vale, falla el ataque. Ahora, buenísimo. no tengo ataque. Yo creo que puedo ganar. Y yo creo que otro golpe. Y adiós. Vale. Una S, vale, sí, sí. a ver si que nos merecemos la S. Subir de nivel, perfecto. Esa no te la has podido comer, ¿eh? Adiós. ¿Qué te ha parecido, Ogero? Una S y una S, dos S. Sigamos con la historia que está haciendo la polla hoy. Superpan cerebral, ¿vale? Brújula de plata y texto sagrado de artes marciales. Ok. Que tengo un huevo de esos, de hecho. 随分とエネルギーを使ってしまった俺を倒すなら今貴様がいくら想像以上に強くてもその程度では逃がさんぞ伊勢は俺も行くぞ人造人間の最後だけで俺も行く僕も分かった だが戦おうとするな。お前たちの手に負える相手ではない。ケンハイのは、せくんけ、そらめんて、いです。やつは岩場に姿を隠しているはずだ。見つけたら知らせろ。さらなる脅威。未知の人造人間たち。デロランロイでやくらばる。Piccolo y los demás e n t u t o Android el Por desgracia no pudieron dar con él, y lo único que hicieron fue perder el tiempo. F. Sí, pregúntalos por si acaso a ver si les ha pasado. Algo, vamos a ver. La maniobra de androide número 20, ¿habla con todos? Vale. ¿Esto qué? Vale, eh, a ver, aquí hay algo. Lo que... Ah, vale, claro, porque hay que hablar con todos. Vale, pues vamos. Hmm, eh, vale, me he cazado. Vale, pues aquí estamos. Y hola. 奴はいたかごめんなさいこの辺りではそうか Vale, hablemos con, lo, con el siguiente. Vale. Perfecto, bajamos por aquí. Y aquí estamos. ¿Qué pasa, Vegeta? ¿La has encontrado? Vegeta. やつはどうあの野郎思ったより素早い pues es el único que tenía la oportunidad de haberlo encontrado, ¿sabes? Porque Vegeta iba a contraer a toda velocidad. Pero bueno, eh, a ver los demás. Y Goku pues supongo que estará ahí recuperándose. Para que haya... Vale, pero este creo que es ya principal del toro, así que vamos primero a hablar. que creo que tampoco son obligatorios a hablar con todos. Pues se supone que así conseguimos más información. Entre rocas. Ok. Eh, vale, he recibido una invitación. Eh, ahora mismo no voy a jugar al GTA. No, eso no lo digo. Vale, a ver quién es el de aquí. Tenzin supongo. pero vamos, que no lo sé. Sí, justamente. Vale, pues ya está. Que hemos hablado con todos. Sí, yo creo que lo hemos perdido, pero bueno, ya lo encontraremos. Vale, se supone que está escondido en las rocas, ¿no? Está dicho. Vale, ahí está, justamente. 出してあげなこれでは仲間を呼べまいではエネルギーをいただくぞごご飯来てくれ人造人間か Sea por llamarlo. Bien hecho, San Wanda. Ya están todos aquí. Te ha salido mal, eh. Y ya estaría, perfecto. Las semillas estas, la verdad, que son la polla. Bueno, la vida real, las semillas en esta. Mm, vale. Pues vamos. Let's go. No, no, no, no. Este lo ganaste es este lo que no sé si me puede robar. Vale, Vale. Voy a probar, pero vamos, creo. Vale, no es buena idea. Otra más. Vale. No sé qué ataque tengo más. Ninguna. Vale, hay que esquivar bastante. Buenísima. Esquivamos, esquivamos. Vale, buenísima. Eh, bueno. Vale, pero lo voy haciendo mejor que antes. Vale, este sí que nos ha quitado bastante. No, no es buena idea eso que me has dicho. Aunque bueno, parece que como no lo hemos dado, no nos ha podido cobrar nada, así que... Vale. El problema de estos ataques es que hay que acercarse demasiado. Vale. Sí, pero ¿sabes qué pasa contigo, Lo? Que por lo menos lo intenta. ¿Sabes, los menos. Cuando es el número 20 una más. El tema que usar tampoco mucho. Vale, si lo hacemos bien, eh, no debería pasar nada. ¿Y ahora qué hago? Se lo Pues nada, me lanza y ya está. Este ataque no me lo haga. Aunque bueno, igualmente... Ah, claro, va recuperando vida. Vale, vale, vale. Lo pillo por... Vale, me la está liando. Vale, me la está liando. Me la está liando y a la bestia. Vale, cuidado. Eh, vale, me va a igualar, Es casi la vida que te ha puesto eh Casi Es que ataques de estos normales la verdad que hacen bastante no, que no nos coja. Que no nos coja porque si no va a recuperar vida. Ya te digo que no vas a poder con nosotros. Vale, ya hacemos aquí un ataque de eh, cuidado. Mientras no haga el ataque que nosotros sabemos que va a Porque lo va a hacer, tarde o lo va a 投げて投げてて Lo que no sé si cuando haga ese ataque le doy vida también. Creo que no. Vale, queda poco. Eh, no, no le coja me agarra la mordida, bueno Pero no me puede tocar. No. Bueno. Eh, a ver cuánto nos coge Bueno. No ha sido tanto como yo creía. No ha sido la cogera, pero bueno. が言われてたかそれが片付けてくれくれ Creo que a muy u e v o Si me coge yo no puedo hacer nada. てくれPero está costando mucho este villano. Eh. Vale. Vale. Ahora tira. Cuidado que no tenemos más quita de vida No, esquiva. Pues nada. 広げてますかバンジョーって今ご貴様がさっき奪ったエネルギーは知れたものだこれだどう行くわ行くわ行くわ Si conseguimos que no nos ve en un golpe, creo que somos capaces. Vale, ahora nos vamos. Poco a poco, no una Vale, nos vamos. Vale, lo tenemos. Bueno. Perfecto. Hemos podido una B, ya sé que no ha sido lo mejor, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uh, tren del futuro. A ver qué nos cuenta. Oh, a ver. Eh, eh. おのれピッコロまでもがここまで力を上げていたとはとんでもない誤算だ帰るしかない研究所に本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが未来は変わってしまうようだなうんやボルマ今だ 貴様らには絶対に勝ち目はない17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ何母さんクロケブルマン no ha oído eso, porque si no... のガキと同じ名前だ。ラッカーがオピカロ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたかお前、あの時の。わざわざ来てくれたのか。はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。あの人形野郎。煙に紛れて逃げやがったか。くそ。 なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですかくだらん俺はそんなことに興味がないんだこここに来る途中破壊されていた人造人間を見たのですがあなたたちが戦っていた人造人間と俺の知っている人造人間とはだったらあいつは何だだ 大した問題じゃないんじゃないか歴史がちょっと変わってるとかねえさっきの変なじじいが人造人間だったのえそそうですよあれは多分ドクター・ゲロ本人よ科学者の本でシャッ多分生き続けたくて自分まで改造したんだと思うわそんな前に俺が過去に来てしまったことで奴が17号と18号と言っていたな そいつらがお前の言う2人の人造人間だろう教えろはい17号は長い黒髪の少年です18号は可愛い女の子タイプ服装は俺みたいな感じです女の子タイプかよブルマドクターゲルの研究所の場所がわかるか奴は必ずそこに戻るはずだ確か北の方の山じゃなかったかしら洞窟を改造した研究所ってそれにしても レッドリボン軍のお抱えだってのは知らなかったわなるほどドクターゲロが研究所に戻って17号と18号を目指す俺はそんな臆病なことはせん真っ先にこの俺の手で片付けてやりたいだけだいけません研究所を見つけたら人造人間が動き出す前に破壊すべきもしそれが間に合わなかったら孫悟空さんの病気が治るまで戦いを避けるべきですカカロットを待つ必要はない この俺もスーパーサイヤ人になったんだ同じスーパーサイヤ人ならあんなやつより王子の俺の方が数段強いに決まっ邪魔はさせんぞ Este de Jeta 確かにスーパーサイヤ人の力を得た今のベジータなら俺もスーパーサイヤ人になれるんですよだが奴らにはかなわ俺も行きます嫌な奴だが二度と お父さんを死なせやしないおお父さんお父さんって言ったのもう黙っていても意味はないあいつの名はトランクス父はベジータ母はお前だあいつはお前が抱いているその悪ややっと分かったぞあいつもスーパーサイヤ人どうやら人造人間は 動き出す前にお前たちも俺と一緒にドクターゲルるの、うん、そうだなはいブルマさんお父さんにこのことを知らせておいてくださいいいけどどうやって知らせるわけご飯お前が連れてってやれ人造人間の方を破壊するだけならはいよし行くぞかな Vale, pues perfecto. Recompensas de la historia, experiencia. Él tiene esto de Pues por aquí lo vamos a dejar, Sayanos. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Abrir esto. Adiós, Sayanos.